नमस्कार दोस्तों आज का वीडियो एजुकेशन होगा और आपके पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड होगा आज के वीडियो में मैं आपको एजुकेट करना चाहूंगा म्यूचुअल फंड्स के बारे में म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं इनमें कैसे इन्वेस्ट किया जाता है और बेसिकली जितनी भी जानकारी आपको पता होनी चाहिए इनके बारे में एक आम आदमी होने के नाते या फिर एक बिगिनर इन्वेस्टर होने के नाते ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी इससे पहले मैं ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक्स पे दो और वीडियोस बना चुका हूँ एक था how to start your own business पे और एक बिटकॉइन पे इन दो टॉपिक्स के बारे में आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप ये दो वीडियोज देख सकते हैं आई बटन पे क्लिक करके चलिए शुरू करते हैं दोस्तों हर महीने जब आपकी सैलरी आती है तो उस सैलरी का कुछ हिस्सा आप सेविंग्स में रखते हैं कुछ पैसे आप हमेशा बाद में इस्तेमाल करने के लिए रखते हैं हो सकता है आप इमरजेंसी के लिए रखते हो या फिर आपको कोई घर खरीदना हो या गाड़ी खरीदनी हो उसके लिए सेव अप करते होंगे आप तो सेविंग्स करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं सबसे ऑब्वियस तरीका तो ये है कि आपके बैंक में पैसे आए आपने उन पैसों को बैंक में पड़े रहने दिया वहीं पर कलेक्ट होते रहने दिया ये एक बहुत ही बेकार तरीका है दोस्तों क्योंकि पड़े हुए पैसे अपनी वैल्यू लूज करते रहते हैं इन्फ्लेशन हमारे देश में बढ़ती रहती है जिसकी वजह से सारी चीज़ों के प्राइस बढ़ते रहते हैं तो आपकी पैसों की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे हर साल कम होती रहती है चार पाँच परसेंट से जो भी इन्फ्लेशन रेट है उस परसेंट से रखे गए पैसे अपनी वैल्यू लूज ना करें इसलिए लोग उन पैसों को इन्वेस्ट कर देते हैं अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट की जा सकती है हमारे देश में मेनली चार मेन जगह हैं जहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने पैसों से नंबर वन पे है सेविंग्स अकाउंट नंबर टू पे है एफ यानी फिक्स डिपॉजिट नंबर थ्री पे है गोल्ड या ज्वेलरी लोग अपने पैसों से गोल्ड या ज्वेलरी खरीद लेते हैं नंबर फोर पे है रियल एस्टेट लोग अपने पैसों से ज़मीन खरीद लेते हैं या प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं घर खरीद लेते हैं अगर कुछ लोग ज़्यादा रिस्क उठाना चाहते हैं तो वो स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर लेते हैं ये एक और तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का किसी भी इन्वेस्टमेंट में तीन चीज़ें होती हैं रिटर्न रिस्क और टाइम रिटर्न यानी कितना परसेंटेज प्रॉफिट आप कमा रहे हो इन्वेस्टमेंट करके कितना मुनाफा आप कमा रहे हो ये नॉर्मली परसेंटेज में देखा जाता है तो इन्फ्लेशन रेट हमारा अगर चार परसेंट चल रहा है तो आपको ये देखना चाहिए कि जो आपका रिटर्न परसेंटेज है वो चार परसेंट से तो ज़्यादा ही होना चाहिए नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ इन्वेस्टमेंट करके कि आपने वहाँ पे पैसे डाले भी और उन पैसों की कोई वैल्यू बढ़ी भी नहीं क्योंकि इन्फ्लेशन रेट भी उतनी ही तेज़ी से ऊपर जा रहा है यहाँ पर रिस्क यानी कितना रिस्क एक इन्वेस्टमेंट को करना क्या चांसेस हैं कि आप अपने सारे पैसे गवा दोगे वहाँ पे इन्वेस्ट करके क्या चांसेस हैं कि आप लॉस में चले जाओगे वहाँ पे इन्वेस्ट करके और टाइम यानी कितने टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करते हो तो बेसिक रूल यहां पे ये है कि अगर रिस्क ज़्यादा है टाइम ज़्यादा है तो रिटर्न भी ज़्यादा ही होगा अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा रिटर्न परसेंटेज चाहिए तो आपको ज़्यादा रिस्क भी उठाना पड़ेगा या फिर ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी सेविंग्स अकाउंट में सबसे कम रिस्क है और वहां पे कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है आप जब चाहे पैसे डाल सकते हो जब चाहे पैसे निकाल सकते हो लेकिन वहां पे जो रिटर्न मिलता है वो भी बहुत ही कम है सिर्फ और सिर्फ चार परसेंट जबकि हमारे पिछले कुछ साल में इन्फ्लेशन रेट रहा है चार से पांच परसेंट यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट्स भी one of the least risky option है लेकिन वहां पे एक टाइम लिमिट होता है कि आप एक फिक्स टाइम से पहले अपने पैसे बाहर नहीं निकाल सकते इसलिए वहां पे जो रिटर्न है वो थोड़ा ज़्यादा है करीब करीब सेवन टू एट परसेंट आपको रिटर्न मिल जाएगा फिक्स डिपॉजिट्स में गोल्ड और ज्वेलरी की इन्वेस्टमेंट में मैं कहूँगा आज के टाइम पे एक सिग्निफिकेंट रिस्क है इनके प्राइजेस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होते रहते हैं आप यहाँ पे टेन ईयर हिस्ट्री देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 2012 तक तो कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो जा रहे थे गोल्ड के प्राइजेस तो आपने 2012 से पहले इन्वेस्टमेंट करी होती तो काफ़ी अच्छा रिटर्न का रेट मिलता आपको लेकिन दो से लेके आज तक बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हुए हैं लेकिन एक लेवल उन्होंने मेंटेन करके रखा है तो कोई ज़्यादा रिटर्न का प्रॉफिट नहीं मिलता आपको यहाँ पे घर खरीदने में और प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट में मैं कहूंगा लो टू मॉडरेट रिस्क है आप पिछले कुछ सालों में इंडिया का हाउसिंग का प्राइस देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे होते रहे हैं मार्च 2011 का एक क्वार्टर था जब ये 30 परसेंट का रिटर्न रेट टच कर चुका था और मार्च 2018 का जो लेटेस्ट क्वार्टर है वहां पे ये सिर्फ 5 परसेंट का रिटर्न रेट दे रहा है हाउसिंग में इन्वेस्ट करने में एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है दोस्तों कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है लाखों करोड़ों रुपए आपके पास पहले से ही होने चाहिए कि आप इसमें इन्वेस्ट कर पाए तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है और स्टॉक मार्केट्स की इन्वेस्टमेंट के बारे में तो आपने सुना ही होगा दोस्तों इनमें बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा आपको लॉस भी हो सकता है यहाँ पे कितना रिस्की है स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करना ये डिपेंड करता है आप कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो इसके लिए आपको बहुत नॉलेज होनी ज़रूरी है कि कौन सा स्टॉक कैसा परफॉर्म करता है और बेसिकली स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है अगर आपको ये नॉलेज नहीं है तो आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए तो ये कुछ मेन अलग अलग टाइप की इन्वेस्टमेंट्स थी जो मैंने आपको बताई दोस्तों लेकिन और भी बहुत सारी टाइप की इन्वेस्टमेंट होती हैं जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गया कॉरपोरेट बॉन्ड्स हो गया आज के टाइम पे तो क्रिप्टो करेंसी भी आ चुकी है बिटकॉइन में भी लोग इन्वेस्टमेंट करने लग चुके हैं एक जनरल वेल नोन एडवाइस है यहाँ पे दोस्तों कि कभी भी आपको अपने पैसों की सिर्फ एक जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए आपको अपने पैसों को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करके रखना चाहिए इससे क्या होगा कि कभी भी कोई प्राइस क्रैश करेगा तो आपको ओवरऑल लॉस नहीं उठाना पड़ेगा ऐसे बहुत ही कम चांसेस हैं कि गोल्ड भी एक टाइम पे क्रैश कर गया प्रॉपर्टी के प्राइजेस भी क्रैश हो रहे हैं और स्टॉक मार्केट भी सब साथ में क्रैश कर गया ऐसे बहुत ही कम बहुत ही रेयरली होता है चांसेज ये हैं कि कुछ भी एक चीज़ क्रैश हुई तो दूसरी तरफ से आपको रिटर्न से मुनाफा मिल जाएगा इस चीज़ को कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन अलग अलग जगह पर आपको इन्वेस्टमेंट करना म्यूचुअल फंड्स एक स्पेशल टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है जिसके थ्रू आप सारी अलग अलग टाइप की इन्वेस्टमेंट साथ में कर सकते हो डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एक जगह इन्वेस्टमेंट करके एसेट मैनेजमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जो म्यूचुअल फंड खोलती है तो बेसिकली क्या होता है आप अपना पैसा एसेट मैनेजमेंट कंपनी को देते हो और आप जैसे बहुत सारे लोग अपना पैसा एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास डालते हैं तो सारा कलेक्टिवली पैसा वो कंपनी अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर देती है एक एक्सपर्ट की राय लेके उन्होंने अपने एक्सपर्ट्स अपॉइंट किए होते हैं उसको अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर दिया जाता है और उन सारी अलग अलग इन्वेस्टमेंट से जो कलेक्टिवली रिटर्न रेट मिलता है उसका कुछ परसेंट एसेट मैनेजमेंट कंपनी रख लेती है कुछ छोटा सा परसेंट वन या टू परसेंट होगा और बाकी सारा पैसा आप लोगों को वापस मिल जाता है उस रिटर्न रेट के हिसाब से H D F C H S B C I C I C I Aditya Birla Reliance Tata ये कुछ एग्जाम्पल्स है कंपनीज और बैंक्स के जिन्होंने अपनी अपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज खोल रखी हैं हर एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स निकालती हैं और ढेर सारे म्यूचुअल फंड्स निकालती हैं फॉर एग्जाम्पल आई ने तो थाउजेंड टू हंड्रेड से ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स निकाल रखे हैं तो म्यूचुअल फंड्स कितना रिटर्न देते हैं और कितने रिस्की होते हैं ये सब कुछ डिपेंड करता है दोस्तों उस पर कि आप कौन से म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं कम से कम देखा जाए तो चार परसेंट का भी रिटर्न रेट दे सकते हैं म्यूचुअल फंड्स और थर्टी परसेंट से ज़्यादा का भी रिटर्न रेट दे सकते हैं म्यूचुअल फंड्स और बहुत ज़ीरो रिस्क वाले भी हो सकते हैं और हाई रिस्क वाले भी हो सकते हैं म्यूचुअल फंड्स क्योंकि ये सब डिपेंड करता है कि जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो कहाँ पे आपके पैसे को इन्वेस्ट कर रही है अगर वो कंपनी आपके पैसे को स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रही है तो ज़्यादा रिस्की होगा ज़्यादा रिटर्न मिलेगा और अगर वो कंपनी आपके पैसे को गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रही है तो कम रिस्की होगा एएमसी में बैठे हुए एक्सपर्ट्स आपके पैसों को कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं इसके बेसिस पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं ऊपर ऊपर से देखा जाए तो तीन कैटेगरीज में इन सबको बांटा जा सकता है equity mutual funds debt mutual funds और hybrid mutual funds equity mutual funds वो होते हैं जिनमें आपका पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है तो जाहिर सी बात है जनरली देखा जाए तो इस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में रिस्क ज़्यादा होता है और रिटर्न भी ज़्यादा होता है अब किस स्टॉक मार्केट में किस टाइप की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो अगर बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसे कहते हैं लार्ज कैप इक्विटी फंड अगर छोटी कंपनी में कर रहे हो उसे कहते हैं स्मॉल कैप और ऐसे होता है मिड कैप इक्विटी फंड बड़ी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट में रिस्क कम रहता है छोटी कंपनीज के कंपैरिजन में लेकिन बड़ी कंपनीज की ग्रोथ उतने रेट से नहीं होती जितनी छोटी कंपनीज की हो सकती हैं तो रिस्क और रिटर्न दोनों ही बड़ी कंपनीज में कम होता है ICICI prudential blue chip equity fund example है एक लार्ज कैप इक्विटी फंड का अगर इस फंड में आप एक साल के लिए इन्वेस्ट करोगे तो एक साल के बाद आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न 11.7 परसेंट के मिल सकते हैं लेकिन अगर आप पाँच साल के लिए इन्वेस्ट करोगे तो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न 19.7 परसेंट के मिल सकते हैं जैसा मैंने वीडियो के शुरू में बताया था जितने ज़्यादा टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा आप ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो अब यहाँ पे एक ये बहुत ही यूज़फुल स्मार्टफोन की ऐप है इसका नाम है Groww G R O W W ये म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है इस पर आप सेट कर सकते हो कि हर महीने आप कितने पैसे इन्वेस्ट करना चाहोगे किसी भी म्यूचुअल फंड में कितने टाइम के लिए करना चाहोगे तो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न्स क्या मिलेंगे ये ऐप कैसे बताती है हिस्ट्री को चेक करती है म्यूचुअल फंड की कि आज से पहले म्यूचुअल फंड ने पिछले पाँच दस सालों में कैसी परफॉर्मेंस दी है कैसी ग्रोथ आई है और उसकी जो एवरेज ग्रोथ है उसके बेसिस पे आपको नंबर देती है कि जैसे मैंने अभी आईसीआईसी वाले का एग्जाम्पल बताया कि इसमें नाइनटीन का रिटर्न मिलेगा पाँच साल की इन्वेस्टमेंट के बाद ये एक एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट इस ऐप ने कैलकुलेट किया है इस म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री को देख कर यहाँ पर तो एक ये यहाँ पे बहुत ही अच्छा तरीका है एस्टिमेट करने का कि कौन सा म्यूचुअल फंड कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न दे सकता है लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है यहाँ पे दोस्तों कि ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है कोई गारंटीड रिटर्न नहीं है ये फिर भी मार्केट पे डिपेंड करता है हालांकि हिस्ट्री में म्यूचुअल फंड ने ऐसी परफॉर्मेंस ज़रूर दी है इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में भी वो ऐसे ही देगा ये अभी भी स्टॉक मार्केट पर डिपेंड करता है तो इसमें रिस्क तो रहेगा ही रहेगा स्पेशली क्योंकि एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स की जा रही है यहाँ पर तो खाली रिटर्न रेट को देख के आप सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट मत कीजिए आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको प्रोज और कॉन्स भी दिखेंगे यहाँ पे प्रोज में एक दिया हुआ है यहाँ पे कि risk is lower compare to the bench यानी बाकी जो म्यूचुअल फंड्स हैं इसी टाइप के लार्ज कैप इक्विटी फंड्स इन सब में जो रिस्क का एवरेज है इस वाले म्यूचुअल फंड की रिस्क उस बेंच से नीचे है तो ये एक अच्छा पॉइंट है यहाँ पे कि बाकी म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में इस वाले म्यूचुअल फंड की रिस्क कम है अगला पॉइंट दिया है लोअर एक्सपेंस रेशियो आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और इन्फो पे क्लिक करेंगे म्यूचुअल फंड की तो आपको देखेगा इसकी एक्सपेंस रेशियो है 1.16 परसेंट एक्सपेंस रेशियो दोस्तों वो परसेंटेज होती है जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपना हिस्सा काट के रख देती है बेसिकली कह लो जो अपना कमीशन लेती है ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप लोगों के लिए तो ये लोअर है औरों के कंपैरिजन में ये भी एक अच्छा पॉइंट है और प्रोज देखेंगे तो आपको दिखेगा इसका जो बेंचमार्क से हायर रिटर्न्स मिल रहे हैं आपको एक साल में तीन साल में पाँच साल में बाकी कुछ म्यूचुअल फंड्स में होता है कि कुछ म्यूचुअल फंड्स एक साल के रिटर्न्स बहुत हाई देते हैं बेंचमार्क से और तीन या पाँच साल के रिटर्न्स कम देते हैं तो इसका मतलब वो शॉर्ट टर्म के लिए बेटर है उससे पता लग जाता है प्रोज कॉन्स देख के डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा शॉर्ट टर्म के लिए बेटर है और बाकी चीज़ें भी देखी जा सकती हैं यहाँ पर कॉन्स में यह दिया है कि एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी टोटल पैसा जो इस कंपनी ने अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर रखा है उसकी वैल्यू 15,000 करोड़ से ज़्यादा क्रॉस कर चुकी है तो होता क्या है जब एक पॉइंट से ज़्यादा क्रॉस कर जाती है इन सारे पैसों की वैल्यू रिटर्न्स का जो रेट है वो धीरे धीरे कम होता चले जाता है क्योंकि पैसों की वैल्यू इतनी ज़्यादा हो जाती है कि और रिटर्न्स लेना मुश्किल होता चले जाता है और ये सब आप खुद देख सकते हैं मैंने डिस्क्रिप्शन और टॉप कॉमेंट में लिंक दिया है इस ऐप को डाउनलोड करने का अपने स्मार्टफोन पे तो उस पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं तो वापस आते हैं अलग अलग टाइप के इक्विटी फंड्स पे अगला टाइप है डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड इसमें क्या होता है large cap small cap medium cap सब में थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट की जाती है या फिर अलग अलग टाइप की कंपनीज में स्प्रेड आउट करके इन्वेस्टमेंट की जाती है अगला टाइप है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी ई e ये एक स्पेशल टाइप का इक्विटी फंड होता है जिसमें आप अपना टैक्स बचा सकते हैं जो आपको इसमें प्रॉफिट मिलेगा उस पर टैक्स बचा सकते हैं इसका जो फंड मैनेजर होता है वो जान पूछ के ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करता है जिसमें हाई रिटर्न मिले और हाई रिस्क भी हो जहाँ पे आईडीएफसी टैक्स एडवांटेज एक E L S S fund का एग्जाम्पल है इलेवन पॉइंट थ्री परसेंट के आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो इसमें एक साल के अंदर अंदर अब नीचे स्क्रॉल करके अदर प्लान्स एंड डिटेल्स पे क्लिक करोगे उसमें टैक्स की इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी कि कितना टैक्स आप बचा सकते हो और कितना भरना पड़ेगा ये चीज़ आपको वैसे हर म्यूचुअल फंड के उसमें मिलेगी अब नीचे स्क्रॉल करके इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो आपको कितना टैक्स भरना पड़ेगा अगला टाइप है सेक्टर म्यूचुअल फंड इसमें स्पेसिफिकली ऐसी कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है जो एक बड़े से सेक्टर को बिलोंग करती हैं जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया तो एग्रीकल्चर के सेक्टर में जितनी भी कंपनीज है उनमें इन्वेस्ट किया जा रहा हो एक लॉजिस्टिक्स या ट्रांसपोर्ट का सेक्टर हो गया तो उस सेक्टर में किया जा रहा हो इसका एक एग्जाम्पल हो गया U transportation and logistics fund तो ये उस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की जा रही है ये वाले फंड ज़्यादा रिस्की होते हैं क्योंकि एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की जा रही है तो वो सेक्टर गिर रहा है या नीचे जा रहा है सब कुछ उस पर डिपेंड करता है एक आखिरी टाइप जो मैं आपको इक्विटी फंड्स का बताना चाहूंगा वो है index funds index funds passively managed funds होते हैं यानी इसमें कोई ए का कोई फंड मैनेजर बैठ के ये नहीं देख रहा होता कि अब मुझे पैसे यहाँ डालने चाहिए अब मुझे यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए ये पैसिवली मैनेज्ड होते हैं यानी मार्केट का जैसे रेट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है उसके हिसाब से ये भी ऊपर नीचे जाते रहते हैं ये सेंसेक्स और निफ्टी के प्राइस के देख के ऊपर नीचे होते रहते हैं अब देखते हैं दोस्तों सेकंड कैटेगरी म्यूचुअल फंड्स की जो कि होती है डेट म्यूचुअल फंड्स ये वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनको डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया जाता है डेट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं जैसे बॉन्ड्स हो गया डिबेंचर्स हो गया सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया अब ये एक्चुअली में एक एक चीज़ क्या होती है आप खुद पढ़ के देख लीजिए मैं ये सब वीडियो में बताने लग गया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा बॉन्ड्स बता देता हूँ मैं आपको क्या होती है सरकार को कभी पैसे की ज़रूरत होती है और बजट में से उसको पैसे नहीं मिल रहे होते तो सरकार लोगों से पैसे बोरो करती है बेसिकली सरकार आम जनता से लोन लेती देती है उसको बॉन्ड्स कहते हैं आप उस चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं सरकार को दे सकते हैं और सरकार आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट के बाद लौटाएगी ये पैसे अब डेट म्यूचुअल फंड्स भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं पहले हम यह बात करते हैं लिक्विड फंड्स की लिक्विड फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स हैं जिनको बहुत ही आसानी से जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट कराया जा सकता है लिक्विड का मतलब ही वही है एक्चुअली ये पीने वाला लिक्विड नहीं है इकोनॉमिक्स में लिक्विड को कहते हैं जिसको आसानी से कैश में कन्वर्ट कराया जाए जो एसेट कैश में कन्वर्ट हो जाए तो एक से दो दिन के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है इसको और इसमें उसमें बहुत ही लो रिस्क रहता है इतना लो रिस्क रहता है कि इसको आप बेसिकली ऑल्टरनेटिव समझ सकते हैं सेविंग्स अकाउंट के एसेट लिक्विड फंड्स यहाँ पे एक लिक्विड फंड का एग्जांपल है इसमें आपको एक साल में 7.1 परसेंट का रिटर्न मिलेगा और आप यहाँ ग्राफ में देख सकते हैं कि कितना कंसिस्टेंट ग्रोथ रहा है यहाँ पे इससे पता चलता है इसकी वेरी वेरी लो रिस्क है यहाँ पे पिछले पाँच सालों से यही धीरे धीरे इसी परसेंटेज से बढ़े जा रहा है अगला टाइप है गिल्ड फंड्स गिल्ड फंड्स वो फंड्स होते हैं जिनमें गवर्नमेंट इशूड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाता है अब क्योंकि सरकार आपके पैसे बोरो कर रही है तो टेक्निकली इसमें जीरो रिस्क है क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि सरकार आपके पैसे ना लौटाए बस ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट थोड़ा ऊपर नीचे होते रहे यहाँ पे अगला टाइप है फिक्स मेच्योरिटी प्लान्स और फिक्स मेच्योरिटी प्लान्स को दोस्तों आप बेसिकली ऑल्टरनेटिव समझ सकते हो फिक्स डिपॉजिट्स का एफडी का यहाँ पे क्योंकि इनमें एफडी जितना ही वेरी लो रिस्क होता है और इनको फिक्स टेन्योर के लिए किया जाता है एक स्पेसिफिक टाइम के लिए इसमें इन्वेस्ट किया जाता है जिससे पहले आप पैसे नहीं निकाल सकते हैं यहाँ पे तो ये कुछ मेन टाइप्स है डेट म्यूचुअल फंड्स के और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं जैसे कि जंक बॉन्ड स्कीम्स हो गया और तीसरी कैटेगरी है दोस्तों म्यूचुअल फंड्स की हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स ये बेसिकली होते हैं एक मिक्सचर डेट और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का कुछ लोग चाहते हैं कि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें लेकिन सारे पैसे वहाँ इन्वेस्ट ना करें कुछ पैसे हम डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी इन्वेस्ट कर लें तो ये हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स उसी के लिए होते हैं अगर ज्यादातर पैसे डेट फंड्स में इन्वेस्टेड हैं तो इसे कहेंगे एक balanced savings fund approximately ratio रहती है सेवेंटी टू थर्टी यानी सेवेंटी परसेंट पैसे आपके लो रिस्क पे हैं डेट फंड्स में हैं और थर्टी परसेंट आपके इक्विटी फंड्स में अगर इसका उल्टा होता है सेवेंटी परसेंट आपके इक्विटी फंड्स में होते हैं हायर रिस्क पे होते हैं तो इसे कहेंगे एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में भी और टाइप्स होते हैं जैसे कि आर्बिट्राज फंड हो गया लेकिन दोस्तों मुझे लगता है अभी मैंने आपको बहुत इन्फॉर्मेशन दे दी है बहुत नॉलेज दे दी है अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ आगे जाके अपनी खुद रिसर्च कीजिए देखिए और किस किस टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं और कौन सा आपके लिए अच्छा बैठता है म्यूचुअल फंड्स की दोस्तों बाकी इन्वेस्टमेंट्स के कंपैरिजन में सबसे बड़ी एडवांटेज यही है कि ये पहले से ही डाइवर्सिफाइड है डाइवर्सिफिकेशन की वजह से आपका रिस्क जो है बहुत कम हो जाता है वो क्योंकि आप कहीं एक जगह इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो कोई एक चीज़ क्रैश करेगी तो उससे आपके पैसे पे फर्क नहीं पड़ेगा तो स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में गोल्ड के कंपैरिजन में रियल एस्टेट के कंपैरिजन में म्यूचुअल फंड्स लेस रिस्की हैं हालांकि एग्जैक्ट रिस्क तो उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड ले रहे हो एक और बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि अफोर्डेबल है आपको कोई बड़ा अमाउंट एक टाइम पे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है आप एस का इस्तेमाल करके हर महीने छोटा छोटा अमाउंट भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और सारे म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट दोस्तों एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट फंड मैनेजर करता है डिसाइड करता है कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कहाँ पे नहीं करनी चाहिए ये काम आपको खुद नहीं करना पड़ता तो ये ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि ये एक्सपर्ट आपके लिए काम करके दे रहा है लेकिन दोस्तों यही म्यूचुअल फंड्स का एक डिसएडवांटेज भी है कि आप किसी और अनजान आदमी को ये काम करने के लिए दे रहे हो आपको नहीं पता कि वो कैसे परफॉर्म करेगा हालांकि एक्सपर्ट ज़रूर है लेकिन हंड्रेड भरोसा नहीं किया जा सकता कि एक्सपर्ट भी हमेशा सही निकलेगा यहाँ पर एक और बहुत बड़ा डिसएडवांटेज जो पहले हुआ हुआ करता था दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के लिए वो ये था कि काफ़ी सारे एजेंट्स अपना बहुत सारा कमीशन ले जाते थे आपके लिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो कहते थे कि लाओ हमें पैसे दो हम आपके लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे और वो अपना काफ़ी ज़्यादा कमीशन पहले से ही काट लेते थे उम्मीद है दोस्तों आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ उन तक भी ये नॉलेज पहुँचाइए उन्हें भी सिखाइए म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो आप Paytm dot com slash Dhruv Rathee पर डोनेट कर सकते हैं ताकि मैं ऐसी और वीडियोस बनाते रहूं वही मेरा प्राइमरी फंडिंग का सोर्स है जिसकी वजह से मैं ऐसे वीडियोस बना पाता हूं चलिए मिलेंगे हम अगले वीडियो में धन्यवाद